Дитячі гойдалки, пісочниця з іграшками, багатоквартирні будинки – все це було цілим до того, як сюди поцілив російський снаряд. Ну, Квартирах окна, у кого окна, у кого двери, у кого и окна, и двери. В каждой квартире по-своему. Два балкона сделаны были. Они как, не, не бал... ну, облицовка была. Вот мой балкон. В основном соседи прячутся у нас в бомбоубежище. Ну, а мы такие, мы старские, по 70 с лишним лет нам, 76, 78. То мы в этот уже была не была, чему быть, того не миновать. Я когда взрыв услышала в окно, еще и в окно вышла смотреть. Смотрю, летят эти такие арматурины. И меня взрывной волной только хоп и откинула туда, к стене в кровати. И окно сразу бух и вылетело. Выскочили, все в дыму, хата в дыму, все в дыму, в осколках. Слава Богу, все живы остались. Это самое главное. А это все уж как-то переживем. Пособерись.